Тебя у нас будет ребенок. Твой долг вернуть ему карту. Власти без крови не бывает. Ты что же во мне только власть любишь? Здешние места располагают к нежным чувствам. Мое сердце свободно. История любви. История России. Мы продолжаем. Российские судебные приставы отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Дата приурочена.